Yo mm. llegué a ser voluntaria por la gran recogida de alimentos, mm, la primera gran recogida. Y una amiga mía me, dijo, mira, apúntate aquí que, van a hacer una recogida de alimentos en una página web y, así colaboras cuatro horas eh, en un fin de semana. Y el ser voluntario, pues solamente es que tengas intención de hacer algo por los demás así simplemente. O sea que es, una cosa que es sin ánimo de lucro, tienes que dedicar una serie de horas y, lo único que tienes que estar dispuesto pues a ser bastante constante, porque una cosa es ser voluntario y otra cosa es hacer lo que quieres, ¿no? <laughs> O sea, para mí ser voluntario es tener una serie de horas y además organizarte muy bien para que esas horas las cumplas. Al ser una, una asociación, o sea, una fundación que es sin ánimo de lucro y sin ninguna idea, o sea, sin ideología, pues lo mismo puede llegar a una madre soltera, que puede llegar a unas monjas de clausura, que llegan a una parroquia, que llegan a familias que pueden estar en el paro aparte de la familia, o sea, que eh, comedores sociales, puede llegar a drogadictos, o sea, todo eso sería imposible si no, estábamos, si no trabajamos en un equipo. Lo bueno que tiene que es que es como anónimo, o sea, yo me siento bien porque estoy ayudando de una manera anónima, no me siento como muy directamente implicada en ayudar, sino que lo que estoy haciendo es una labor que luego va a ser un beneficio común.